Bieganie to taki czas na zatrzymanie. Możesz posłuchać własnego oddechu i własnego serca. Jak biegniesz, możesz pomyśleć, gdzie w życiu idziesz. Energiczniej. Chyba każdy pisząc testament da sobie sprawę, jak nieprawdopodobnie wyjątkowy jest ten moment, w którym pisze, w którym zatrzymał się, ale też jak nieprawdopodobnie wyjątkowy jest on sam, jest jego życie. Na pewno to rozwój duchowy. Jakkolwiek to nazwiemy, cokolwiek to dla nas znaczy. Po prostu czujemy, że robimy krok do przodu. A może czasami musimy zrobić krok do tyłu, a może po prostu zatrzymać się w tym biegu, dla mnie to zatrzymanie miało miejsce w samolocie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Powiedziałem sobie, tym razem te 8 godzin w samolocie spędzę robiąc coś dla siebie i dla swoich najbliższych. Tym razem nie będę pracował, nie będę pracował nad kolejnym projektem, nie będę składał kolejnej mindmapy, nie będę wizualizował kolejnych celów, tylko na chwilę zatrzymam się i dam sobie czas na tą refleksję. No właśnie, refleksja. W zasadzie testament to w jakimś sensie taka refleksja. Ja myślę, że każdy przeżyje to na swój sposób, każdy inaczej. Fenomenalnym byłoby możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami, posłuchania refleksji innych i kolejna nauka życiowa. Nazywam się Mateusz Domogała. Swój testament serca cały czas piszę. Dla siebie i dla najbliższych. Ta lista osób, dla których chciałbym napisać, cały czas się tak naprawdę powiększa. Chciałbym coś dodać, czasami chciałbym coś ująć, chciałbym coś zmienić, ale cieszę się, że mam swój testament serca. Testament serca Prezent dla Ciebie i Twoich bliskich.